Ele está morto faz um bom tempo e posso adiantar que não foi envenenamento. Meu Deus. Como é que alguém pode acabar desse jeito? Precisei de quatro pessoas para colocá-lo na mesa. Como é que ele conseguia passar pela porta? Por favor, é claro que ele não saía de casa. Vejam só isso. Estão vendo o tamanho do estômago? E o mais estranho é que ele estica. Olha aí, veja o tamanho do orifício. Eu estou vendo muito bem, mas isso não significa nada para mim. Tudo bem. Ele apresenta sinais de distensão no duodeno e a parede interna foi rompida. Esse homem comeu até estourar? Não é que ele tenha estourado. Não exatamente, mas ele teve hemorragia interna. E encontrei um hematoma no reto e nos músculos abdominais transversos. Morreu de tanto comer? Sim, não. E esses ferimentos aqui? É, é, é bom, isso ainda não descobri. Senhoras e senhores, nós temos um homicídio.